સબસ્ક્રાઇબ કરો બેકબેન્ચર ચેનલને અને બાજુમાં આવેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં જેથી ફર્સ્ટ નોટિફિકેશન તમને અમારી મળી રહે ઈચ્છા આવતી નથી કાનની બરી બસવા અહીંયા ઉભો રે ઉભો રે યા પકડ આ પકડ જવા ફોન પકડ મેં પેશાબ કરીને આવ્યા કશે જવા નથી અહીંયા રહેજે બરાબર ઉમા વરસાદ ઉમા પકડ પકડ પકડ પકડ ભાગ જલ્દી ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ કસ્ટમર આવે બાકી શું મારે બોલો સર કયા બ્રાન્ડમાં જવું છે તમારે કયો ફોન બતાવો સર આ આ ફોનનો ફીચર એવું છે કે તમે ટોલીવુડથી ડાયરેક્ટ હોલીવુડના હીરો દેખાશો એકદમ જ પૂરા થઈ જશે આ આ અમારા હેડફોન્સ છે આની અંદર જો તમારી ગર્લફ્રેન્ડ એકદમ ધીમેથી બોલશે ને તો પણ તમને જોરથી સંભળાશે રાત્રે સેટિંગ પાક્કું જ છે તમારું અહીંથી ફોન લઈને જશો તો તમારું પાક્કું સેટિંગ થઈ જશે સર આ ફોનનું ફીચર એવું છે જો તમે નયો નળદરા વગર પણ ક્લિક કરશો ને તો પણ એકદમ ચકમક ચકમક દેખાશે સર આ બાજુ આવો જો અમારા દુકાનમાં બધા બહુ કવર પણ છે આ જે પિંક કલરનું કવર છે ને એ તમારી આઈટમને ખરેખર ગમશે જો તમે આને ગિફ્ટ કરશો ને તો પેલી તમને પાક્કું હગ આપશે સર તમારા ફોનમાં કવર નથી તમે આ કવર લઈ જાઓ આના પર જે તમારો ફોટો આવશે ને એનાથી તમે એક નંબર સોસા મારી શકશો સર બીજું કંઈ બતાવો તમને બીજું કંઈ ગયું અમારા શોપમાં સર એનો કઈ મરી ગયો ભાઈ તમે મારી જેવી ટીશર્ટ વાળા કોઈ છોકરાને નથી જતા જોયો હા હમણાં જે સ્માર્ટફોન માં ગયો અંદર આ સ્માર્ટફોન હા સ્માર્ટફોન માં ગયો ભાઈ ભાઈ ભાઈ સર આ હેડફોન્સ આ હેડફોન છે તમારે તો બહુ શૂટ થવાના છે અરે સર ક્યાં લઈ જાઉં છે અને હેડફોન્સ શું આવ્યા છે હવે મેડમ તમે પણ ક્યાં પછી તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો યાર અરે ઘૂંઘો ભેરો છે આના તમે તો તમારી મહેનત બધી ફેલ ગઈ મેડમ અહીંયા શું કરે ચાલ ચાલ ચાલ many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again, I've been going in, I'm fed up. जो तुमने हमारी आ वीडियो पसंद आई तो इन्हें लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो અને હા કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને હા અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં જેથી અમારી ફર્સ્ટ નોટિફિકેશન તમને મળી રહે